come é Eu tenho come faladeira? Ela repete tudo o que eu falo. Ela repete tudo o que eu falo. Legal demais! Legal demais! Minha voz para tá uma nova voz. Minha voz para tá uma nova voz. Minha voz para tá uma nova voz.